Bai, eh, eskerrik asko Arlatsaldeon berriro. Eh, bueno, galdera oso oso zuzena eta konkretua da, ba, Euri eh, Ordendera Albiz Eskola Publikoa eskatzen duen patio estalia eta gimnasiarekiko eraikiko den ala ez jakingo nahiko genuke eta eh, bai eskoa bada, ba, noiz hasiko dira obra hauek. Eskerrik asko. Eskerrik asko Martínez Jauna, Uriarte Andrea, Suria Daitza. Eskerrik asko batzordenetako presidentea. E, jauna, joan den 2018ko ekainaren emezortzean, batzorde honen beraren aurrean esan nuen bezala, Jakina, dos gaude, albizaur eta lehen eskuntzako ikastetxari azpiegitura gehigarriak emateko beharrizana badagola eta horietan ari da zaila lanian. Hildonetan, komunidad zehaztea 2000 ko maiatzaren hogeta bian, guraso elkartaren ordezkaritza batek eskabidea bidali zuela eta horren bidez zailarekin bilera egiteko eskatu zuela beren proposamenak aurkezteko. Eskatutako lehen bilera urte bereko ekainaren amazazpian egin zen. Gero, e, zure legebiltzarreko taldeari 2018ko apirearen nogeian, Zestagoko albiz ikastetxe publikoaren gimnazioaren eta patio estaliaren proiektuari dagokionez, idatziz, eginiko bi eskareri erantzuteko jakinarez izitzaionez, 2006an albizeko eskola komunitaterekin adostu zen azpiegitura berri hori ere ikitzeko izapideak astea, kirol jarduerarako espazio eta jolaserako eremuk itxi gisa. Bi mila masigarren urte horretan, txastakoko albiz ikastetxean, gimnaziorako erekin berrierako eta aldagelak eraberritzeko obren gauzatze proiektuaren eta lan osagarren idazketa lizitatu, ez leitu eta prestatu zen, berrogei mila euro gehi dagozkion bezeko aurrekontuaz, obra gauzatzeko espedienteria zireman aurreko urratz gisa. Horrela, denbora horretan, eskola komunitatearekin gimnazio berri egiteko proiektua kontratatu, zehaztu, partekatu eta prestatu da. Horren bestez, une honetan, gure lentasuna, 2000 amaseiko otxaiaren amazazpian, zazpian, erekin hartutako kompromisoa betetzea da. Alegia, eskolan gimnazio bat erekitzea. Gimnaziori, kirol jardurarako espazio gisa ez ezik, ikastetzeak ala erabakitzen badu, jolaserako ere muostali gisa ere erabiliko da eta ikastetxean patio estalia eraikiko den ala ez, erantzunetan aipatu bezala, e, gaur egun azpiegituren plan berriaren diseinoren esparruan ikastetxe guztiek horretarako dituzten premiak aztertzen ari gara eta ezarritako irizpidei jarrit, e, jarraituko zaie lehentasunak ezartzeko. Eskerrik asko Uriarte Anderea, Martínez Jauna, zurea gaitza. Bai, eskerrik asko Uriarte Anderea. Eta, bueno, Mm, gero, mm, berdin geratzen gara, bueno, idatziz geraukan informazio, informazio hori, eta, bueno, berriro, e, berriro behar dut, eta berriro esan behar dugu, bi obra horiek beharrezkoak direla, bai gimnazioa eta bai patio, patio estalea, bi espazioiek ezinbestekoak direla albiz eskolarako, e, ere ikusten badugu sestaun beste eskola bai publiko eta pribatuek dituztela, bai patio estaleak, bai gimnazioak nik uste dut albiz, albiz eskola ere behar duela, son dos espacios que son totalmente necesarios y que son complementarios, que son diferentes, que una cosa es un patio cubierto y otra cosa es un, gimnasio, que vuelvo a decir que hay eh, otros colegios públicos y también privados en ese estado que tienen esas dos infraestructuras y que el colegio público de Albiz eh, las necesita, biak berrezkoak dira. Bata, gimnasio eta barkatu soinketa klaseetarako eta bestea, ba, diaraco eta beste jarduera batzuetarako. Biak premiazkoak dira, Baina, adibidez, gimnazioa ikusten modugu, e, eh, ez, bueno, ba, albiz eskola drama hogeita ma urte hori eskatzen. Gimnazio hori eskatzen. E, egia da, hori ez da, zure ardura, hogeita ma urte horiek ez direla zure, zure ardura. Baina bai, azkenengo urteen kudeak eta, eta nik uste, e, eh, epatu duzu, 2008an hori egina dago, gaude ja, e, ia 2008an. egia da, obren asunto hori beti oso oso oso mm, bueno oso luzatzen dela beti baina nik uste dut eh 2016tik eh egoera horretatik e, eta eh, oraindik jarraitzen dugu e, bueno, ba, obrak hasi hasi gabe ba bueno nik uste denbora denbora gehiegi dela E, eta gero patio estalien asuntoa e, beste eskoletan berriro esaten dut e, beste eskoletan eskola askotan daude patio estalien eta Euskadin Eh, Euskadi mailan ere e, eskola askotan jarri direta, eta eskola eskatzen du, ba, bueno, ba, eh, pentsatzen duelako e, eraikin oso berrezkoa dela bere, bere eskolarako, Eta hain zuzen ere, zuri bidalitako eskutiz batean, e, albizeko gurasoen elkartea, uste dut, irailak hogeita hori irailak hogeita bostean markatu hori ezkatzen du eh, eskatzen du, hain zuzen ere, baita gimnazio egitea, pero es que se atienda la petición de la comunidad educativa del Colegio Público de Albiz Estado de cubrir uno de sus patios. Eso es lo que está pidiendo, eh, eso es lo que se está pidiendo desde el colegio. Y eta berriro, berriro galdetze, galdetzen dut, eh, plan berrian eh, egongo da, bai, eh, gimnazio eta bai, e, eta bai patio, patio estalia, eta plan berrian badago ze urtetan e, hasiko dira obrak eta bukatuko dira obrak, e, bueno, ba hori, hori da, hain zuzen ere, e, eskutitz, eskutitz osea, zuei bidalitako eskutitz arretan e, eskatzen dutena e, albizeko gurasoen elkartetik, eta eskerrik asko.